Jsem na vrchu svýho trůnu, napadu jsem okrad fůru, na účtě nekonečnou sumu, nevidíš moji slávu, topím se a plávu. že studuju, nasadím obuju gír Abych lobe vydělal, já uzavřu tu černý díl Nasazuju snapback, potřebuju cashback Od rána do noci v tomhle je fakt trashback 50 na hodinu a točím to jak točenou Abych taky poznal sex i se ženou Tobě nedám svůj respekt, Kdo tu bude klečet? Není tu nikdo, dopůjčí mi cash, natočím videa, natočím rap Vážně si myslím, že tohle je fresh, všichni mi žerete tu moji lež Nemám fela z práce a školu, a školu. Lukas musel půjčit na kolu, na kolu. Prej život jde jen směrem nahoru Tak proč ten můj jde rovnou k záporu Tak sorry, na černým matným skutru odjeď hned Bez řidičáku Prahu jen set Jsem na vrchu svýho trůnu Nápadu jsem ukrad fůru Na účtě nekonečnou sumu Nevidíš moji slávu Topím se a plavu Proti proudu nemluv yeah. Topím se a plavu Proti proudu nemluv yeah. Yeah porušení zákona, no a co v téhle době? Bylo jí 13 let a chtěla u mě zrušit odběr Sliboval jsem like na Instagram Za to nahou fotku vymáhám Večer do klubu na drink napít Otočit se, napsat na dluh a jít Stačí tvářit se, že mám ty love Cítit se jak pán, piju na VIP party Mluvit Odkazu spát sám natáčím videa s Lady D Nemyslím porno, na to mi chybí, pár čísel to každý ví Prosím lidi, tak nebuďte zlí Černý matný skútr, černý matný skútr Černý matný skútr, černý matný skútr Jsem na vrchu svýho trůnu Napadl jsem ukrad fůru Na účtě nekonečnou sumu Nevidíš moji slávu, topím se a plávám Půjčím si dron a k tomu telefon Zbrusu nový světlo a kryt na mikrofon Každý ví, že content já k tomu nemám Nechápu, co ještě natáčet mám Blíží se šéf, já nasadím gír Nesníhám pracovat, začíná fír Dostal jsem padáka, nedělám nic Hledám si trenéry, abych byl fit Všechny ty daně a dluhy, co mám, co mám Denně si půjčovat drobný, to znám, to znám. Proč mě tu každý rysuje, vážně už to nedávám Tak sorry, přitom věnuju se kamerám Tak sorry, otáčí se zády, jsem tu sám hlavou Proti proudu nemluv Yeah